救命！救命！救命！救命！救命！ 有人， <laughs> 这年轻人，哎呦我的妈！ <laughs> 哎呦我的妈！ Ah, ah, ah, ah, ah, ah. ah.